حياكم الله من جديد موضوع اليوم هو الحال نحو <clears throat> نحن سنتناول درس الحال بالتفصيل آه، كما تناوله منهج الثانوية العامة فلنبدأ الآن الحال نريد من خلال الحال أو من خلال درس الحال أن نتعرف على الحال وصاحب الحال و فائدته التي يضيفها إلى الجملة لاحظ معي هذا المثال عاد نبيل من المدرسة متعبا فلو نظرت في هذا المثال عاد نبيل من المدرسة متعبا ستجد أني وضعت لون أزرق على كلمة نبيل ولونا آه، كبديا على كلمة متعبة أو متعبة فهنا تجد كلمة متعبة هي من سنتناولها بالدرس سنتناول كلمة متعبا لنرى نوعها من حيث التنكير والتعريف ومن حيث التذكير والتأنيث ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع وحكمها الإعرابي والفائدة التي أضافتها إلى الجملة وماذا نسمي هذه الكلمة فلاحظ معي لو نظرنا في نوعها متعبا سنجدها نكرة أما من حيث التذكير والتأنيث فمتعبا مذكر ومن حيث الإفراد والتثنية فهي مفرد متعبا مفرد الحكم الإعرابي كما ظهر عليها هو النصب فهي منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخرها الفائدة التي أضافتها إلى الجملة أنها بيّنت لنا حالة الفاعل الذي هو نبيل وهيئته عندما وقع الفعل عاد عاد نبيل من المدرسة متعبا فكلمة متعبا بيّنت حالة الفاعل الذي هو هنا في الجملة نبيل وبيّنت هيئته عند وقوع الفعل الموجود في الجملة وهو الفعل عادة إذا هذه الكلمة نسميها حالا وهنا نستنتج أن الحال هو اسم نكرة منصوب بين هيئة صاحبه عند وقوع الفعل واضح أظن على أن الرسالة وصلت الآن وعلى أنكم فهمتم موضوع الحال بأنه الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة أو حالة صاحبه عند وقوع الفعل فمن هو صاحب الحال لاحظ معي ما الكلمة التي بينت الحال هيئتها الجملة هي كلمة نبيل نوع هذه الكلمة أيضا من حيث التذكير والتأنيث عفوا من حيث من حيث هل هي معرفة ولا نكرة؟ هي معرفة هل هي مذكر أم مؤنث؟ مذكر هل هي مفرد أم مثنى أم جامع؟ هي مفرد الموقع الإعرابي لهذه الكلمة فاعل نسمي هذه الكلمة صاحب الحال وهنا نستنتج أن صاحب الحال هو الاسم الذي بين الحال حالته أو هيئته شوف أنت لو نظرت في الجملة ستجد أن كلمة نبيل صاحب الحال وهي وهو الاسم الذي بينت كلمة متعب هيئته وحالته لو نظرت فيه ستجده معرفة وصاحب الحال لا يكون إلا معرفة صاحب الحال لا يكون إلا معرفة إذا الحال يأتي نكرة وصاحب الحال يأتي معرفة ومن هنا نستنتج التطابق الحال تطابق صاحبها في الإفراد والتثنية والجمع كما لاحظنا عاد نبيل من المدرسة متعبا متعبا آه، مفرد طابقت صاحب الحال الذي هو نبيل في الإفراد في التذكير والتأنيث فتقول عاد نبيل من المدرسة متعبا ولا تستطيع أن تقول عاد نبيل من المدرسة متعبة تأتي بالحال نكرة عفوا تأتي بالحال مؤنث وصاحب الحال مذكر لا لابد لصاحب الحال أن يتطابق مع الحال في التذكير والتأنيث هنا مثال آخر لاحظ معي عاد التلميذان أو عاد التلميذان متعبين أين هو الحال؟ وأين هو صاحب الحال الحال هو متعبين وصاحب الحال التلميذان لاحظ معي أساس أنك تطبق ما قلته سابقا نوع كل منهما هل متعبين مفرد ولا مثنى ولا جمع وكذلك التلميذان مفرد أم مثنى أم جمع ستجد أن الحال متعبين مثنى وصاحب الحال التلميذان مثنى أيضا كذلك الحال الذي هو متعبين مذكر وصاحب الحال أيضا مذكر إذا نستنتج أن صاحب الحال يطابق الحال في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع أي أنه يطابقه في النوع الذي هو التذكير المذكر أو المؤنث ويطابقه في العدد في الإفراد والتثنية والجمع هنا أيضا نجد أن كلمة متعبين التي بينت هيئة التلميذان هي الحال وإعرابها هنا عادة فعل ماض مبني على الفتح التلميذان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى ومتعبين حال منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى إذا الحال منصوب إما بالفتحة كما أسلفت في متعبا وإما ما ينوب عن الفتحة كالياء في المثنى كما هو واضح في هذا المثال طبعا لو نظرنا في المثال عادة تلميذان متعبين سنجد أن متعبين التي هي الحال أو التي هي الحال جاءت كلمة واحدة جاءت لفظة واحدة وهذا الحال نسميه الحال المفرد وسيأتي بيان الأنواع الأخرى من أنواع الحال لأنه باقي معنا الحال الجملة والحال شبه الجملة في الفيديو اللاحق لاحظ معي هنا آه، شيء لابد أن نقوله الحال من أجل أن نعرف الحال لابد أن توفر فيه شروط وإلا تغير الإعراب ما هي؟ أن يطابق الحال صاحبه في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث أن يكون الحال نكرة كما لاحظنا متعبا متعبين نكرة وأن يكون صاحب الحال معرفة إلا في حالة واحدة إذا كان الحال إذا كانت جملة الحال جملة اسمية وهذا سنأتي لتوضيحه إن شاء الله في الفيديو القادم أن تقع أن يقع الحال جواب لكلمة كيف مثل شرب محمد الحليب ساخنا كيف شرب محمد الحليب فيكون الجواب ساخنا هنا لدينا تطبيق صغير لاحظ معي أشتيك تطبق لي شروط الحال على المثال التالي أقبل مروان ضاحكا كلمة ضاحكا في الجملة هي الحال واضح لأنها بينت حالة وهيئة مروان عند وقوع الفعل أقبل خلينا نطبق عليها الشروط الشرط الأول أن تكون أن يكون الحال نكرة لاحظ معي كلمة ضاحكا هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة أن يكون صاحب الحال معرفة من هو صاحب الحال؟ مروان ومروان اسم علم إذا هو معرفة هل طابق الحال ضاحكا صاحبه مروان في الإفراد والتثنية والجمع نلاحظ ذلك الحال ضاحكا مفرد وصاحب الحال مروان مفرد هل طابق الحال صاحبه في التذكير والتأنيث نلاحظ الحال ضاحكا مذكر وصاحب الحال مروان مذكر إذا طابقه في التذكير والتأنيث هل وقع الحال ضاحكا إجابة عن سؤال بكيف نعم لأنك لو أتيت إلى آه، وسألت قلت كيف أقبل مروان ستكون الإجابة ضاحكا إذا هنا نصل إلى أننا قد آه، وضحنا الحال ومجيئه أنه يأتي نكرة وصاحبه يكون معرفة وأنه لا بد أن يطابق صاحبه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع ولا بد للحال أن يكون إجابة عن سؤال بكيف أما صاحب الحال فلا بد أن ننظر إليه أيضا هناك صور لصاحب الحال لاحظ معي من صوره أنه يأتي فاعل مثل بقى الراكب إلى مقعده مشدودا أين صاحب الحال هنا الحال هو مشدودا طبعا فبينت كلمة مشدودا هيئة من هيئة الراكب الذي هو صاحب الحال متى عندما وقع الفعل بقى عندما بقى إلى مقعده أيضا من صور الحال أنه يأتي آه، أو صاحب الحال أنه يأتي نائب فاعل كما في المثال يعاد المقعد منتصبا منتصبا حال فأين صاحب الحال؟ المقعد المقعد صاحب الحال آه، صاحب الحال المقعد لو نظرت أنت في إعرابه ستجد أنه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره كيف عرفت أنه نائب فاعل؟ لأنه سبق بالفعل يعاد والفعل يعاد مبني للمجهول ومنتصبا حال بينت حالة المقعد عندما يعاد أو عند حصول الفعل يعاد من صور صاحب الحال أنه يأتي مفعولا به كما في آه، قولنا شاهد الراكب المشرف واقفا كلمة واقفا حال بينت هيئة من بينت حالة من بينت حالة المشرف إذا المشرف هو صاحب الحال ما إعراب المشرف هنا شاهد فعل ماضي الراكب فاعل المشرفة مفعول به منصوب وعلامة تصبيل الفتحة الظاهرة على آخره وهو صاحب الحال هنا واقفا الحال التي بينت هيئة المشرف من صور صاحب الحال أنه يأتي اسم مجرور كما في المثال شعر الراكب بجفنيه متراخيين متراخيين حال منصوب على متنصبه الياء لأنه مثنى بينت حالة جفنيه عندما شعر بها الراكب صاحب الحال هنا جفنيه صورته جاء اسم مجرور بحرف الجر الباء يأتي صاحب الحال أيضا مضاف إليه كما في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا حال بينت حالة من؟ حالة أخيه لو نظرت في كلمة أخيه ستجد أنها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة أضيفت إلى كلمة لحم إذا صاحب الحال أخيه صورته أتى هنا مضاف إليه هنا نستنتج أن صاحب الحال إما أن يأتي فاعل أو نائب فاعل أو مفعول به أو اسم مجرور أو مضاف إليه أو مضاف إليه هنا ملاحظة إذا كان وهذه ملاحظة يجب أن تنتبه لها صاحب الحال أحيانا أن يأتي جمع غير عاقل يجوز فيه أن أن تأتي الحال على وجهين الوجه الأول جمع مؤنث سالم كما في المثال وضعت الكتب مرتبات لاحظ معي صاحب الحال الكتب وهو جمع غير عاقل يجوز لك أن تأتي بالحال جمع مؤنث سالم فقلت مرتبات ويجوز لك أيضا أن تأتي به مفرد مؤنث فتقول وضعت الكتب مرتبة وأهديت الزهرات منسقة هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس وإلى ملخص الدرس نستنتج أن الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه وحالة صاحبه عند وقوع الفعل صاحب الحال هو اسم تبين الحال حالته أو هيئته وهو معرفة دائما إذا الحال يكون نكرة وصاحب الحال يكون معرفة الحال لابد أن يطابق صاحبه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والحال دائما منصوب إما بالفتحة أو ما ينوب عنها كالياء في المثنى والياء في جمع المذكر السالم إن شاء الله في فيديو قادم سيتبع أنواع, أنواع الحال آه، الأخرى نحن الآن تكلمنا عن الحال المفرد أيضا سنتبع أو سنكمل أنواع الحال الأخرى في فيديو قادم تابعونا لا تنسوا الاشتراك في القناة اضغط اشتراك من أجل أن يصلك كل جديد أنا أعدكم أني سأستمر بشرح منهج الصف الثالث الثانوي كاملا اشترك بالقناة آه، من أجل أن يصلك كل جديد وتصلك الدروس القادمة إلى الملتقى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته